छः से तेरा बनता ना क्योंकि बंदा ये देखो हम जीत भी दे हम ना तो हम जी, गाइस ऐसे होता है तीन मौत तो बता दें जैसे दिया तो दे दे मैं दूसरी तरफ से दिया और दूसरी तरफ से अभी हम तो जाए शोधन एक बंदा है ना गाइस आप तो बता दें एक बंदा होना चाहिए रोल लेने के लिए एक होना चाहिए शोध लेने के लिए एक तो एक तो होना चाहिए तो लोन दोनों में एक होल होना चाहिए शो तो लोन दोनों में और ले में ये ये ये चारों जाने ना मिलते बहुत टीम का साथ देते हैं अभी मैं जान से जाऊंगा और मेरा बंदा मेरे साथ आएगा क्योंकि अभी मैंने अपनी साइड दूसरी में पाई है सो वहाँ पर तीन बंदे आ रहे हैं दो मारे हैं अभी हम यहाँ से जाएंगे ग्लू वाला डालेंगे और हम तो बंदे थी पहले हमको तो पता होना चाहिए बंदे तो लोकेशन कहाँ पर है चलो मैं यहाँ पर ग्लू वाला डाल लेता हूँ और मैंने ग्लू वाला डाली और मैं मैली चीज मारा हूँ दे दो कितनी है गाइस ये होता है पैसा फायदा चलो गाइस अभी हम चलते हैं और आप बंदा और हमारे पास में उसको डाउन कर दिया पीछे से सर दे दो सीधा दे दीजिए हमारे बंदा सिर्फ एक डाउन हुआ है और वो वहाँ पर था इसलिए डाउन हुआ था टीम वर्क बहुत आई है भाई हमारा और हम जहाँ पर चलते हैं जहाँ पर सैचरी बनाते हैं और इसी मैं जहाँ पर रहता हूँ डबल में मेरे सामने बंदा ऊपर है और ये लाते लाते हैं कि बंदा जहाँ पर हो रहा है तो हम उसको तो मार देना आसानी से सर सो देते हैं बंदा कहाँ पर है वो भी वहाँ पर है आपकी जान से आएगा एम मिल जाए अभी देना सभी फायर कर रहे हैं गाइस ऐसे होता है कीमत अभी मैं जा रहा हूँ और उनको तो दे कर रहे हैं कंफ्यूज कर रहे हैं गाइस कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो इसको मारे या हम उसको बदले में मारे ऐसा होता है टीम वर्क देख लीजिए हम तीन राउंड जीत चुके हैं आसानी से साथ आसानी से साथ हम तीन राउंड जीत चुके हैं ना तो डिफीट हुआ है ना कुछ देख लीजिए ना हूँ तो एक दिया हमने ना कुछ होते ये होता है दस टीम वर्क और जो एबिलिटी मैंने बढ़ाई है और एट मेन चीज जो होती है सेंसिविटी ये सेंसिविटी जो है हैवशो लगाने में आपका बहुत काम करती है ठीक है और सेंसिविटी बढ़िया होनी चाहिए बस होते हैं चलो जहाँ पर आ जाते हैं गाइस अभी ना मैं जान से जाऊँगा वो तो बंदा जब डैमेज दे रहा अभी दे उस तेरह बार मार दिया हमें हमारे दोस्त ऐसे होना चाहिए फिर उस बंदे को एक मोटा ना दे जैसे मेरे पास एक बंदा है ये ये होना चाहिए शो रेंज में एक जोन रेंज में होना चाहिए बंदा जो ये देखिए इसको लगता है मेरे पास बंदा ये आ गया अभी ये सभी फैल